masuk Bung dan game persiapan buat voli putri partai kedua sebelas Angkat. Angkat. Iya. Tarik. Yes, sedikit lagi. Di panas tarik Bismillah bola. Kali Tangerang Putri 12 IPA 2 dan 11 IPA 1. kosong bulat. Jangan angkat, jangan angkat, pegang aja. Ayo, angkat. Angkat, angkat, angkat, angkat, angkat. Tico. Hey! Oh. Wah. Bagus Tania. Mantap sekali dengan nomor punggung 2 ada Sonia bagus Ananda oh ditangkap dengan gampang oleh Kino awas pelatih lewat garis lihat garis pelatih satu bagus sekali kicker yang sangat imut imut-imut Aisyah rupanya Arananda benturan yang sangat keras tadi kontak fisik tangan juara lumayan piknik piknik piknik kita piknik Eh, saya dukung kelas IPA berapa 12 IPA 1 oke bagus tadi ada coach ya. oh, mengenai tap tangan dari kelas 11 IPA 5 Umbar, Eh, Umbar, suka sekali. Umbar. Waktu 2015 sampai 2016 dan ini striker terbaik pemenang Ballon d'Or Kodai Kodim tahun 98 sampai 99 dan Gao pemenang Ballon d'Or 2017 tahun lalu <laughs> panas Tesa panas kelas hmm. 10 tadi hampir saja menerah gol Ya. Dini keluar. Ipa Al Jufri menggantikan Dini Tahril. Ada Jayanti, pemain kelas 10, menggiring bola. Hampir saja melewati Wulan. Pemain kelas 10 terlepas lagi. Masih pemain kelas 10 menggocek Bagus sekali. Bagus sekali. Apa? Kembali. Menjadi gol tadi. Tiki taka yang bagus dari kelas 11 IB wow mantap hebat sekali awas musim lagi. waktu telah habis